Yanvarın 27-sində Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində terror aktı törədən İran vətəndaşı Yasin Hüseynzadə psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilib. Korona xəbər verir ki, bu barədə İran mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Tehran Cinayət Prokurorluğunun məlumatına görə Yasin Hüseynzadədə bir sıra psixi pozğunluqlar, o cümlədən şizofreniya var. Onun bir ay Tehranın psixiatriya klinikalarından birinə yerləşdiriləcəyi və bu müddətdə psixi sağlamlığının daha da dərindən araşdırılacağı qeyd olunub. İran hökumətinin bu cür qərar verməsi işin içindən çıxmağa cəhddir. Məsələ burasındadır ki, terrorçu saxlanılan zaman rahat şəkildə İran telekanallarına müsahibə verirdi ki, bu da həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq arenada tənqidə səbəb olmuşdu. Müsahibə zamanı terrorçuda hər hansı psixi davranışlar da hiss olunmurdu. Görəsən terrorçu İran hüquq mühafizə orqanlarının da adlandırdığı kimi psixdirsə, səfirlik hücumu necə planlaşdırmışdı? Terrorçunun həqiqətən də psixoloji problemlər var. İndi isə niyə o zaman qarşısına çıxan ilk şəxsə qapıda dayanan İranlı mühafizə polisinə atəş açmırdı? Deməli Yasin Hüseynzadə də həqiqətən də hadisəni törədən vaxt anlaqlı olub. Elə bu səbəbdən də səfirliyin önündə dayanan İranlı polisə salam verərək binaya hücum edib. Cənubi Azərbaycanda bir neçə gün öncə baş verən zəlzələ zamanı evləri dağılan, küçələrdə qalan soydaşlarımıza Molla rejimi divan tur. Onlara heç bir yardım edilmir, müvəqqəti olaraq harasa yerləşdirilmirlər. Ac yalavac, qarlı şaxtalı günlərdə küçələrdə qalıblar. Ən dəhşətlisi odur ki, İran rejimi soydaşlarımıza yardım göstərmək istəyən beynəlxalq təşkilatlara da rədd cavabı verir. İran Qızıl Aypara Cəmiyyəti Cənubi Azərbaycanda Xoyda baş verən zəlzələ nəticəsində zərər çəkənlərə yardımla bağlı Türkiyənin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin təklifini qəbul etməyib. Bu barədə Türkiyə Qızılay Cəmiyyətinin başqanı Kərəm Kanıq məlumat verib.